die Partei der Kommunisten, die Armee der Kommunisten. Die Partei will Spanien rüsten mit dem Quinto-Regimento. Die Partei will Spanien rüsten mit dem Quinto-Regimento. Mit dem Quinto muss ich gehen, mit dem Fünften muss ich gehen denn auch ich will vorne stehen mit dem Kinto-Regimento. Denn auch ich will vorne stehen mit dem Kinto-Regimento. Ach Madrid, wie ich dich hüte, denn mit dir ist Spaniens Blüte. Unseres Volkes rote Blüte kämpft im Kinto-Regimento. Unseres Volkes Mutter, Mutter, Mutter, ach, wink mir doch wieder. Mutter, liebe wohl, sagen heut unsere Lieder. Mutter, liebe wohl, sagen heut unsere Lieder.